مگر یہ کہ ہم سے حقیقت لانا سٹھو لابان کہ اگر جبنو اپنا پروسنی سے جسے صرف بہت وجود ہوئی ہو روشن کرا اور روشنی ہے کہ اس میں دیکھا اس کے بعد کھیلنے کے لیے گیا تھا اچھا۔ وہاں سے بیچارہ مار کے آیا گیا شہید ہو کے آ گیا آپ تہٕ أمِس حظ أمِس حظ اوس شوق بہ بنا بَچہِ أمِس کیٛاہ پَتہ آسہٕ کرفیو کیا لُکھ لوگ سو اعلان کوٚر یہِ ژوٚل تہِ اوس پٮ۪ٹھ بِہِتھ حظ حظ تہٕ اَمہِ ساتہٕ اَسہِ کو قدت وَنان اَمہِ ساتہٕ ایس او جی یِم یِم ٲسۍ ٲسۍ ٲسۍ حظ حظ حظ تِمو تِمو کٔر کٲم یِمو دیُت اَتھ پٮ۪ٹھ تموہ دھوک بچن قدس پہ بہت ہم سو گاڑ نفر کیا آسہِ منسل نہٕ دول حظ تھٲے بَچہِ اَتی بچہ کَنہِ یِم تُلۍ پَتھ پٔتۍ کِنۍ حظ پک ایس او جی اک نفر اَمہِ منٛز مےٚ أسۍ کٲشِر امن مزید پڑھانے ٹاسک فورس بتس باغ پسیا ہم بچے یہ بڑی بڑی واس تم دج دن خوبر ہوپت دم چل حظ روٹک من باغ امس بَٹھُک دَب کلس دَب حظ کوٚڑ أمِس اچھا۔ کَلَس یہِ حظ گِریو پَتھر ہاں۔ چوٗنٛکہِ تَمہِ ساتہٕ ٲس حالات خرابٕے یِمو سَمٕجھ تَمہِ ساتہٕ دوٚپُکھ ہے شاید یہِ گُزریو اَتھ حظ کٔر اَکھ گزری اتر اَسہِ سو بہت ہمسائے بن بسان ہاں لڑکا تس نا ایف آئی آرس من درج تنویر احمد نا پہ ونان کاک میر کاکمیر اچھا۔ تم بیس سو زان بہت کھین سک تھپ دس دریس بوند درد بہت کھینچ دشن خوبور پیار تب گئی بچن خطرہ انہیں شیلنگ کرنے پڑ آیا فائرنگ کرنے کنوہ مجھے کوری دریا مجھے اچھا۔ کنویں کھولو یہ برجس نزدیک نزدیک اتنا نو برج کانپورہ برج کانپورہ برج اتی کھولوک پتہٕ تُل سُہ لٔڑکو تَمہِ ساتہٕ طوٗفان پَتہٕ ؤتھۍ پَتہٕ چھِ بَران پھُتھو ییٚتہِ کیٛاہ گوٚو تَمہِ دۄہ پَتہٕ گٔے گوٚو بیٛاکھ لٔڑکہٕ اَکھ تہِ شہیٖد سُہ اوس بِنٹرٛو سُہ اوس مہرازَے وٕنہِ سُہ تہِ گوٚو شہیٖد بیٚیہِ زَنہِ تہِ گٔے زٕ ژور زخمی دَہ ترٛہ گٔے نَفر تہِ یَتھ منٛز ہَمساے آسہِ اَکھ زٕ لٔڑکہٕ چھِ اَسہِ نہٕ کوٚر پَتہٕ کٲنٛسہِ گِلَے نہ کوٚر کٲنٛسہِ شِکوے نہ پٔکۍ گورمٮ۪نٛٹَس پَتہٕ پَتہٕ حالانکہِ آز تامَتھ چھُنہٕ تٔمۍ سُنٛد ایس آر او کیس تہِ بَنیومُت کِہیٖنۍ اَسہِ دَپان نوکری منٛز ژےٚ بیٛاکھ بَچہٕ اوس تَتھ منٛز دِتُکھ پَتہٕ کہِ کانٛہہ چیٖز نوکری منٛز ژٕ کانٛہہ چیٖز منٛز دِتُکھ دوٚپُکھ نہ أسۍ چھِنہٕ مطلب دُنیا آو پَتہٕ یور وہ کیا کرو کمپرومائز کرمپرومائز کرکتی کرف آئی آرج سک لکو درج بیس خلاف یو یہوت بت زہ لو سکنٹفائی کور کس کم لگو یہ کس کم لگو بہٕ زان بہت حالانکہِ حالانکہ وِٹنٮ۪س آو اوس ایس ایس پی اَتھ منٛز مل ایس پی پَتہٕ حظ پہ نیو بیٚکہِ دۄہ پِتُر بوے یَپٲرۍ رات تب فون وپور لوگ نیو سو پِتُر بوے نیوٗمُت پھر ز پت بوئیں نیس تم کل لوگ خونس من پہ تمہیں پچین تس گو ہاٹ اٹیک سم تمہیں نوٹ بن بہس بنانا مسپہ یون پہ اتم سر gehen, ich tete mit da. Stimmt, hat uns Band was, ich stand bei der Teppitin Band. سمجھدار مان زان یہ نرسری پاک سیونتھس تم زن ٹیوشن پوت تماغ کسٹ یہ کلاسس مز سانہ سکولس مز تس کن اس حوصلہ مند بچہ دماغ دار بہت دیندار بچہ کہ سو سو مالس ون ام اَمہِ ژور دۄہ سات یہِ چھُ وَنان مٲلِس دَپان چھَس پاپا مےٚ جنت مول چھَس گوٚبرا بہٕ دانس وَنے ژےٚ جنت تصورَس تصور کہِ جنت آسان تم کیا سنا مطلب وہ کرن کا ریپلائی وہ غیر سنجیدہ تھے سب لوگ J K C C S Jammu Kashmir coalition of civil society کے مطابق دوہزار دس میں ایک سو بیالیس نوجوانوں کو بھارتی فورسز نے مار ڈالا جس میں ڈسٹرکٹ بارہ ملا کے اکیاون نوجوان شامل تھے میں ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ فیضان مرڈر کیس اور ان سارے کیسز کی تحقیقات کرے اور ان کو جسٹس دلانے میں ان کی مدد کرے ڈسٹرکٹ بارہ مولا کشمیر سے میں عابد سلام کشمیر انہرڈ کے لیے